Я всегда с собой беру відеокамеру. Всіх вітаю, це третя частина нашого недолетсплея. Просто недолетсплей того, що він початий прямо з середини. Чесно, я хуй забув проходити це спочатку. Хоч це не гарно було, просто чесно, так страшно ще раз це грати. Є. чоловікові недобре. Вам погано чоловіч? Може визвати до вас лікарню? Не, ну. Як хочеш. Коротше, тут біда. Не пойда тут іти. Так, що тут тут має бути щось цікаве. Так, добре, що батареїк хоч більш-менш можна знайти, а то взагалі би ходили тут в темноті. По цій молнії орієнтувались би. Надіюсь, це нічого нам не зробить. Ні, це вже все. Дробив своє. До пенсії. Два дня не дотягнув до пенсії, бідний чоловік. Добре, і що, куди тут? Чи може я дурний? Ага. Це точно сюди? Минутку, я ж звідси прийшов. Чи ні? Да, я ж прийшов звідси, що це за прикол. Тут або якісь двері по-любому, або вікно, або щось перелізти. Ну я не бачу... Ага, щось перелізти куди я переліз. Знов туди, звідки прийшов. Тобто я хуй знає яким боком обійшов пів лікарні цієї, щоб знов сюди попасти. Ні, це щось не то. Тут по-любому в чомусь прикол є. Так, мне это все дуже не нравится. Ага, вже чую того жердяя. Вся пизда. Де він? Не Невідко, що ж його ніц. Базар село. Та ні, я на ринок хожу. А, це було видно зверху. Цей забор, я згад. Я ще думав куди йти. Ну. Да-да-да. Тут все. Все логічно, последовательность логічна. Зачнам униз. А, ну це по-любому, без цього ж не можна. Блять, ну якщо я кудись знову не туди пригну. Коротше, треба від стінок відштовхуватись, бо туди взагалі ноль відомості. Будемо йти по пристеночку як старий діда на морозі. Пустань вже що Це не присів чи це такі кущі? Блять, я що назад вернувся? Йоб же ж твою мать, а куди йти? Йоп твою мать. Чоловіч. Ти мене доведеш. Ну я знаю. Ти мене не наїбеш. Я знаю, як від тебе втекти. А як оглядатися, ага. Значить, бля, я знову назад вернувся. Треба знайти, сука, бистро той, блядь, забор їбаний. Де він є нахуй? Вот він. Блять, бігом, сука. Заліз раз, заліз два, заліз три. Є. Е. Якщо тепер будеш там сидіти, поц. Блять, модний дуже чи що? Добре, але я ж уже тут був. Може я щось не то роблю. Не, ну серйозно, мені кажеться, я щось не то роблю, чуваки. Чи це просто тільки типу, хід, як від нього з'їбатись. Не, ну я би рискнув, пригнув, але просто я... Прийдеться тоді все заново тут перезнімати і... Нахуй. Пробуємо. Куда так далеко, тормоз? Так. Так. Це він був? Ходу, да. Нічого, ну то страху нема. Нема страху. Не знаю, як від нього піти. Тепер я поняв, на що тут ця будка. Ні, це столку, це ховатись. Треба бути ріши... рішительним, блядь. Коротше що, ми як муха, на світло йдемо. Блять, я ж знов вертаюсь туди, звідки я прийшов. Ага, йоб твою мать. Все-таки та то його на дворі знайти, тепер його в женському відділенні, то якісь тут задання такі трохи архідські. Так. Коротше, в чому фішка, що спосіб як муха на світло вроді би нормальний. Так, тут, походу, нам вже нічого не грозить, пошукаємо батарейки. Вони ж у нас люблять по углам валятись. Нічого, не видно. Так, надіюсь тут відкрито. Ладно. Ну, наверное, и тут тоже закрыт. Блять, я натів. Назад, вперед. Ну да. Блять, у мене вже 5 батарейок, це. Це не прикольно. Угу. Так, читаем. Заметки. Не пей воду. Вода пахнет кровью, я чувствую этот запах, как вкус монетки во рту в детстве. В шеп... Шо-шо, блядь, в шепоте все больше смысла. Ловлю помехи, это словно чесотка. Ё-моё, бля. Йоу, чуваки, я смердюча шкарпетка. Беру піпетку, капаю нафтізін собі прямо в очі. бо я накурився багато травички. Така моя шкідлива звичка. Ти, дівко, файна тиличка, та не ти смердюча бичка. А, Бачу, тут ще хтось такий самий геній був. Ну, Тобто, як він може поняти вкус крові, якщо він не пише? А, це тупо від них кров пішла. Я думав, що зразу таке було все в крові. Добре, куди там нам далі? <coughs> Ходу сюди. Добре, чуваки, давайте до наступної частини. Я пішов трошечки відпочину від цього. Дуже нерви беруть все, пока.